دول كذا دولني كشكرينا دول كذا نه ندحن دول كله مكر ودي ندحن دول ك كذا بكتبني دول كذا كذا كايو حبيبي دول كذا كذا كايو حبيبي وا كذا هم كذا بكذا تودني ده وا ده كان فرعان أتعمل تودني نهزعل مو محبني تنحو تولني جبعي عسلت الشهر عسلت الشهر رسك ورسك عدها كلا سيدي مستي قم تم تم عطا فتو فما قلم قلم السكر أنا خاص كلين تعمل لما سيدي نو نو عسلت الشهر يجي قلنا بحر هجرام أنا ما تبكى ما عسلت هذه شدشت شو تعمل كنت أبكى وا شدشت شو تعمل كنت بكت Benim adım var. Benim adım var. Benim adım var. Benim adım var. Benim adım var. Benim adım var. Benim adım var. Benim adım var. Benim adım var. Benim adım var. Benim adım var. Benim adım var. Benim adım var. Benim adım var. Benim adım var. Benim adım var. Benim adım Police, Jamai, Surf, Kudu, Shadow, Surf, Car. I don't know. جماعة الصرف كل شنو استفتاح أنا نام سقع سقع شنو مابر بيتنا من أتحسن شنو مابر دبحر دا بوليس حدار تاي بيتنا من ما تبني نغا قلبي عتاتت أمام شتش تشعر تجي أنا كبكي وي وي جنزبي جنزبي كوني سمع نبقى أتوقع نحدي كمتك نبقى نحدي قبل كيا نحن نتاوتلو نتعلكم دي ديت بالنات أتوقع دم كي تذلكا شكر كي تذلكا حرابي جغابي أبي كل تسلس تعمل كمتك تسلس تعمل كمتك قبل قبل قبل عربيا وقتها بتشغل الهواني هذا موبايل أم اقرأها ما دخلتها انقل عمود كبر شو شو تتأمل تتأمل بلقاها ንምንታይ ነቲ ዝለቐኩ ከደሎ ኣያ ውሽጣ ዓልጎም እዩ Cuba ai. Muka wati. Ka, ka muka kisya. Ha? Dola lay. Napa? Miska kisya kani. Kani ka. Atal tu da jumper ma bala bari. Ma tesei. Sama. Anasi. Atal men. Mejo di wadidi.